عشان يهز في راسه خلاص يعني حاسس بيا وسامع صوتي بنادي يعني عليه طب ليه ما يمدش ايده يشفينا انا ما صعبتش عليه ما عليك عليه انت جديد هم صمت كلام ليس لما تعطيني يديك بل من حبي لك Savior.